Afterburner. Esse simulador de avião de combate tinha sua cabina própria, onde entravas e não paravas de girar-te com os loops e movidas que hacías jogando. Vamos, para ir justo depois de comer. Afterburner era um jogo bastante difícil e muito competitivo. Eu confesso que só consegui terminarlo em la versão del Mega Drive e com um pouco de ajuda. En el mismo año salió, pero con mucho menos éxito, Afterburner 2, que algumas fuentes dizem que era a versão completa del original, já que era casi idêntico. E muito mais anos depois, lançaram o Afterburner Climax e Afterburner Black Falcon. E tu, has conseguido terminarlo? Deixa nos comentários.